to rasulun aminin rasulun aminin rasulun aminin allah taimaka mana ya biya mana bukatunmu duniya da lahira eh hidil mubarak da wasa-wasa mun azumi 29 eh, kenan eh allah sa mun azumi kwana 29 biya sim, eh, simba na ka ye eh, kamil kutubi kamil kutubi idil mubarak zo ka wish wanda kake so manka babanka matanka kai kai goro ne kai baka da mata gara ma alasan cuta yayi ya bar ta gane ne eh gara alasan cuta yayi ya bar ta gane ne kai goro ne shi dai ka zo ka wish babanka assalamu alaikum duba karawan da zaka sani ina ci abinci duba karawan da zaka sani yau a nawa aka buga wuri yanzu wuji mu bari na time 10 kenan oh kun sha ruwa kun sha ruwa na mai kai kuma na mai kai ma ka idi yau ne aba da mun maka alkunut ya mu ma 29 ke ga kai dawa ah bar maka kake <laughs> kukura ku kuna 29 kai da wa to ni da yan waye nama ni da yayi tali duka kai da yayi tali to gashi na to idil mubarak mm, to eh, Allah kai mu badin bada da koya masu ke fadi ne eh to she suwa za ah, ka Allah ji Allah ji kamar gaya bari mu yi addu'a tukun zaki amin suwa Allah sa sun futa amin amin suwa zaka wish idil mubarak yau domin mun san masu mata ke mu ce matanka ko wane ne dama kai dai kai goro ne gara ma alasan cuta da kai alasan cuta da kai ya ya wurin ma ya barta ne ma gana to amma kai fa eh na ga ah, to inda shi ka dai dai cuta cuta duka kamar inda cutan guda ne ah, a <laughs> to gara ne ni da cuta eh ni da jaru ni da cuta guda ne me ya me sa kai da cuta da ku zama guda gini cuta ya aure Eh. ya bar mata shi tana zaune nan eh. to kasa kaman gauranci na noni ma so <laughs> suwa suwa <laughs> insha Allah gobe gobe eh to zaki na farko da shi ke ina wishi ya rasu ne na kuma da na dariya ba eh, sauki ba eh gwarzon giwa gwarzon giwa Allah kiyaye ka Allah kiyaye ka komanda eh ya fi wajen da suwa suwa yau muna dokan kowa ne ka zo kai ma naka addu'a kana da mamaci ka masa addu'a gobe idan da za mu mamaci mamaci wadanda sun karasu shi za mu musu addu'a kuma ne fara da masu rai fara da masu rai ya <laughs> ba shi ba eh. to ina wish farko jaman eh, duniya musulmai duniya baki dai duka a ina shi kowa hafi barka da sallah kuma da ya rasu lami amin eh, da taniyan facebook <laughs> Allah ya kawo da sauki <laughs> amin amin amin Allah sa karshen abin ke Allah sa kan da azumi ya zo da shin nan na'am a tafi da shi haka Hassan Abdullahi. Abdallah wa alaika salam amin amin kaga eh a tafi da shi haka ya mm-hmm. su gani zaman lafiya da komai ya me ya abin kuma na wishi wani yaro na guda titi eh, mm. gurzun jiwa eh shi kuma na wishin shi Idil Mubarak maji dadin London Allah kiyaye ka Allah kiyaye ka maji dadi da kowa da kowa to cikin family kasuwa family kasuwa zaka kikkira sunan nake su ka musu eh, ka wish su happy Eid mubarak to hey I uh, no salabe don su mi no salabe mallum masu zo su yi wazi kan kan Facebook wallahi suka ce wai salabe wai ka ba banji malami ko guda ya ce wai ka ba diyanka sallabe wai ka ba matanka wai sallabe wai ka ba matanka to ka gani maluma wasu ce wai yanzu this yanga ba ba ba mu ba shi ba domin yaran mu ba ba su sallah biyu ba ina zuwa zaki barin kawo magana waje to yanzu haka ba in kaman eh. kana da yarin da ka fita da kudin gazuwa <laughs> ba da ciki yo ba <laughs> ah, so ki ni ah, Allah kaga ba sallabe da da kashi ba this year ya sanyi ne bai fito kaman last year ba eh amma na this year rashin kunya yawa ya yawa da yawa cikin to yi sun kai to to muna muna muna jin eh, Muna wishin eh, momi na hausan ka bai da kyau ka kai ci ni na yan fahun duba da eh, ce titi zaki bari yi magana na to ni ba dandini ni ni ba ba haushi ba to ka kai dandanci duka muna ji ina wishin momi na amma abun kare ya bai duka muna ji mhm. e ka ka ka gane abin ga umma na ita ta haife ka pretty abira umma ka ita ta idil mubarak angel sana <laughs> ka gane momi na me sunan kano ne to shikenan kana wish mo happy happy idil mubarak eh, idil mubarak da kannin da yayannin da kowa da kowa mm-hmm. ka gane haka ne mm, to abin zan yi kenan domin na yi zafi na da ke da kake nan ka mamata mu fa to eh shi mu fara kenan enje eh, mhm ya Allah muna ka da albarkacin wangar Ramadana mai wata mai albarka mhm. ka ji ka da duk mamatan musulmai ba ci da ya amin amin amin amin Allah iya kai namu kuma ya Allah ka sa mu ji da imani amin ya Allah kuma ka dauka mu kan miyagun mutane Amin, amin. Mugun mutum, mugun aljanni, sharri mutum, sharrin aljanni, fitina bala'i Allah ya kiyaye mu. Amin ya rabbi. Allah kuma ya ba mu yawancin rai mai albarka. Da yawancin da akwai lafiya. Amin. Allah ya yi muna duka. Amin Lokacin mu kuma ya kai ne Allah ya sa mu je da imani. Amin, amin, amin. Abincin ya yi sun daga damu. Eh. eh, eh, ko ya kai rana dai mu duka kowa ya ke don shi. shi na ke Allah ya kuma jin kan mu duka amin amin amin amin to shi ke to salamu alaikum salamu alaikum mun gode a baba Musa KitKat gashi za ku yi sallah Ghana yan Angel barin zo da keke kuma suwa za ki wish happy sallah tale wanda suke batun sallah bill no sallah bill this time no no wani sallah bill ba wani sallah bill ba wani sallah bill eh baba Musa KitKat to ba wani ba wani wanda da ba sallabil no wani sallabil sallabil for way shamsuddin ya je eh salamu alaikum wa alaikum salam malam baba Allah kiyaye mini kai tare da kai ya Allah ya jaza mu tare da kai inda inda sallah gara in Allah ya yarda shi uska biyu eh gobe wayansu sun yi jibi kuma Allah ya da waransu sun yi me yasa eh ka to ka san kowa da nashi ra'ayi ka banci na eh. na jibi dai na jibi da mun karbi holiday ne annun gwamnati sa dukkan ma'aikatan gwamnatin Allah ya da jibi na sanda zuwa. Mhm. Abinda ya sa kenan ko da dai duka dai ai dai na fila ne. Zami Allah ya karbi Eh na fila ne amma na sallan eh, na Idi na special ne. Eh to ka san eh, Allah Allah ai ibadu ko makama ko gobe za su yi sallah. Haka nan ne. To amma ya gana ya gana this year yau an yi sallah. gobe a yi sallah kuma jibi a yi sallah eh, a shi ne ke gwa magana ra'ayi ne ka bayanci na kowa da nashi za ka yi magana da yiwa shi a cimaka kai ilimin ka bai kai wurin ba shi sa Muka mu bakin ku da. to suwa za ka wi shafi happy idi eh barin gaida <laughs> ma aifina sallaman new york inda yake duka ina fata yana lafiya da sarkin da wazirin hausawa alhaji alababa shi ma yana new york bronze na shi ina gaida yan waye na da ke kasan amurka mhm. kuma bangaren gida nan ma afiya na ajiya amina mai dare ina mata gaisuwa na barka da sallah mm-hmm. abu arziki ina musu gaisuwa na barka da sallah mm-hmm. kuma UN baki da ina musu gaisuwa na barka da sallah mm-hmm. rasulun amin rasulun amin ina musu na barka da sallah eh, Bar mu wani guntun addu'a nan ba amma ba kai ma matanka barka da sallah da yaran ka ban ji ka kira su ba shamma <laughs> ne a zaki ita na da eh a ka kira su ba <laughs> a a ai ba yi ba da ita ba to wallahi ba yi ba da ita ba to eh, ba <laughs> eh to Mrs. Musa Kikat eh uwar gidan amarya kenan eh. ajiya mai ina mata gaisuwa na barka da sallah da ya ta ayyafa min kan shi babban diyana abin saidu mai sunan babana kenan baba saidu ina mata gaisuwa na barka da sallah sunan mana babba ita kuma na biyun shehu ya zo kan layi mun zo da shi ma shehu modubo takalmin shehu ya zo kan layi eh muna jin kare baba musa ka ci gaba na mai sallama ne babba mahaifiya na babba ajiya Afsat ina mata gaisuwa na barka da sallah kuma babani na mai sunan babani na ita shekaran jiya na mata birthday ajiya hawa baka ita ma ina mata gaisuwa na barka da sallah dukkan yan waye dukkan musu gaisuwa na barka da sallah addu'a ya kamata mu nemi zaki rayuwarmu in ba da addu'a ba bai yi bai yi sam kwarai don lamarin ga in ba da addu'a ba rayuwar da muke tafiya ga bai yi Mugun mutum mugun iska mugun aljanni maye mayya na gida da waje Allah ya ubangi karba mu da shi karba mu da shi kuma dan shaitanin aljanni in ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim yana jan baya mm-hmm. amma shaitanin mutum in ka wallahi yana sai yanzu yake zuwa wanda muke roƙon Allah ya muna nisa da su yara na ka ba mu Allah ka sare muna yaran mu ka sare su da ido ka ba su rayuwa na musulunci duk abinda za su dibiya annu ya zama na aleri ka ba su rayuwa na addinin musulunci Allah sa lamarin su yayi kyau ya fi namu Allah sa mu fi yayi kyau ya fi namu duk wanda zai neme da albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka fi da su cikin mugu ido Allah ka fi da su kuma bare ma ajiya addu'a don ajiya tana facebook muna jin daɗi muna a ah, kasa Allah, sallah shekaran ga wala eh, birthday na yazo ya fadi ranar sallah gobe sallah ne ranar birthday na fa shire shire ajiya ta yi duka ajiya ta yi duka ajiya ita kuma lamarinta Allah ya sa lamarinta barka Allah sa barka duk wanda ke mugu da ita ita ba ta neman mugu da shi Allah sa mai shi ya sani ya bari amin me Allah ya bari ita ne ban sama ta ce duk mata mugu Allah ya ma ya shirya ta mai addu'a Allah sa mai shi nan ya bari kasuwanci kan Facebook Allah Allah ya aska kasuwancin nan Allah danta ah, ka sa yara da ta haifa Allah mun roke ka ka raya da suna anya ta addini musulunci kai kuma zaki kana ajiya mun muna sani makiya na furawa wai a samu misunderstanding Allah ya ubangiji tun mai neman rabuwan aure Allah ka fi mu sanin shi ka sa abin da zaka mai wallahi ga oh. wata masoyiya na ajiya Samira na God don Allah ka mata addu'a ajiya Samira na God eh Ina tashi nufanku da mugu na na rabuwan aure Allah ka kaushe zuciyan shi Allah ka kaushe zuciyan wata rabadanin ga rabadanin ita ma yar wanka kuma da ce a mata duwa Allah ka daidaita lamarinta Allah ka daidaita Allah ka biya mata bukatunta ita da sai sarki zaki na barka lafiya modi ko kuma Allah biya mai mun gode mun gode baba Musa kika Allah ya albarka mun gode wallahi mun gode sosai yanzu yanzu aka zo wani 55 minutes na domin suya sukat mutane mu suya sukat furu nan ga hmm. tota don Allah saka ka dawo ban ganin mun ka eh happy Ramadan eh, happy Eid sa'an nan kuma insha Allah gobe eh, ranar Eid gobe ne kuma ranar birthday na ajiya samira na god allah kiyaye mini allah kiyaye mini ajiya samira na god Cotar Allah sauka ka dawo barin zo da maji dadin London eh manager na. Cotar Allah sauka ka dawo ban ganin kamun ka sauka ka dawo. Cota. Salamu alaikum me gida na. <laughs> wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Me gida na ko manager na Allah kiyaye mini kai. To Allah kiyaye ka. Barka ka dai barka ka dai barka ka dai Allah ya maimaita mana. Amin ya rabbi, amin ya rabbi, Allah maimaita muna. Amin ya rabbi. Allah Allah rigan marigaya, Allah rigan marigaya. Amin. Allah karbi don ibadunmu da muka yi duka. Amin. Allah karbi ibadunmu. Allah ka karbi ibadunmu. Allah ka karbi ibadunmu. Amin. Allah ka hada hankulan mu baki ɗaya. Amin. Allah hada hankulan baki mu baki ɗaya da mu da iyali duka. Amin. Allah kiyaye mu da sharrin mutum sharrin aljanni sharrin mota sharrin jirgi duk wani irin sharri duka Allah kiyaye mu da shi Allah Allah karbi ibada Allah karbi ibada amin ya rabbi opportunity wannan opportunity kuma yi ma sauran jama'a baki daya al'umman musulmi duka mu da sallah mu da sallah barkanmu da barka ka dai Allah mai mai mana amin ya rabu amin ya kare karamin iyayen mu addu'a Allah ji kansu Allah ji kan mu Allah ji kan mamatan mutum amin Allah sa mu lokacin mu ya zo mu wanye lafiya amin mutumuna amin mutumuna cikin musulmi amin amin kuma kan Facebook muke haduwa to Allah sa Allah sada mu face to face. Insha Allah, insha Allah, wallahi. Kamar yau haka, wallahi, eh, Jota ya min wani video, shi daga ya zai gwada min wasu suna cikin suna bara cikin France, su suna bara batun wani. Da zai gwada min fulanawa ne, shi nace na nemi ka gaskiya ka musu addu'a. Allah ya kawo muna arziki sosai. Mu yi mu ba su su zauna gida. Eh, Allah muna <laughs> Wato kai baka bari. wallahi eh? ta sa Allah waje dadi da ya gwada min su kai kamar kada ke ganin fulanawa gana suna yawo da fulla da irin eh, agwadan su nan da sandan nan wallahi haka nan dai na ce kai suna nan haka kuma France to ba a ban ga ka ba laifin cota na gani tun da shi ya nuna maka wallahi shi ya call na video call nace a ah, sai eh. yawanci muka zo turai muna gwallewa to fulani shi yaki gwallewa shi kan da yake kan da yake haka nan do yake so ya zama duka Eh. Oku, eh, a ah, ba laifin ka ne. Amma Fulani ga shi tura bai so ya gwalle yana so sauran kan da yake haka nan da yake so ya zama. A'a ba laifi ba laifi cota zan samu. <laughs> Wala mun gode mai eh. gida na madija jana, mun gode sosai. Mun gode. Mun gode. Muna gairin kowa. <laughs> Cota na sayar maka yin a sunan shinga eh naga shehu na shehu ma eh, na fi Allah kiyaye mini kai Ahmed Wari suna zo da kai tota to kaji ko <laughs> to barkan ai kala alasan sanda zuwa eh Allah ya maimaita muna amin amin don Allah batun fulana wannan na baka 2 minutes kai batun su sannan ka wish barka da sallah sannan kai addu'a ni da fulanawa ba mu da kes ni da banso ka zo wato ka sa ni cikin rami ka gudu ka bani kenan <laughs> ni da fulanawa ba mu da kes ni ban da wani trouble da fulanawa kakka bar su su hana ni kwana da dare ga tsakanin ka da Allah da annabi ba kai ga ko lura ce mi zaki zaki dubo mutanen ka ba he Na ce ma zaki duba mutane ka. Na ce zaki duba mutane ka. na ce duba eh, mutane ka na. Eh, ka confess. Ka kolo ka ce duba mutane ka. Ka gwada mini su. Yanzu ka zo kana ce kai da su ba ku da magana. Oh, ah. na gode. Wato ni baki na ni baki na ke iya fadiwa kai ba kai ka fadi. Ai na sai kai baki kana damun ka. Na sai kai baki kana damun ka. Oh, sai sa ka gwada mini. to mun gode to suwa za ka mishi barka da sallah to dan gama al'umman annan muhammad duk baki da ya musu barka da sallah tu al'umman ma annan eh, aula aula aula aula ya yace baki ka da ka kai baki ka da ka to da eh, baki da damu kuma na farko dan wish mama na rabin raina rabina komi na baki daya mm. matana da nake buga kirji da ita don mm. wish mata barka da sallah Allah ya kemu mm. sabon shekara Allah ya maimaita mu sannan kuma don wish ma ‘yan musulmai duk baki daya barka da sallah wanda suka ci gaba Allah ubangiji ya ci kansu iyayenmu da ke gidan gaskiya Allah ya ci kansu Allah ya ramshe su Allah ubangiji a kuka kabarin su Allah ya sa azumin ga da mun kai na wata dayan ga Allah ya doki rabin ladan ya kai gaba iyayenmu Allah ya sa kuma dan zo kuma wishing ka happy birthday zaki in advance in advance gobe gobe in ka in ka sauka na na zo da hajiya zaki yayi ta ma ta wish happy eh, barka da sallah abin abin fariya na Hajiya umai sana wani kene makiyin fulanawa abin fariya na a ni ba makiyin fula don Allah don annabi aje ni na don Allah ni ba makiyin <laughs> Allah ni ba makiyin fulanawa ba ne ni masoyin fulanawa ne number one ina so ka faɗi abin da yasa ka sa ma fulanawa ido tun da suka ci shanaye kan nan shikenan shikenan ba Shi ci shanaye a wannan shanaye ai ba ni kada su ci shanaye ko chief man su ci shanaye ba ni kada eh eh ni dai abin da yasa nake yi da su domin kakana wanda ta haifi babana fulani ne to da eh sarki arafat to ka gani abin da yasa kenan ni da fulanawa ke da fadan mu gaskiya fadan da ah. fulanawa bai karewa bayan raina A ni ba ba san fulanawa bane Allah ji ba ali da su fadan mu dai bai karewa o serious na tsammani Africa ake waso su abinci amma wallahi fulana oh, wannan ba ishe ba yanzu fulana o oh, kace fulana suna wasu su abinci daga France jama'a kun ko ba ni na fadi ba o gashi nan shi ke fadi Allah kasa Allah baci dadi kasa Allah baci dadi <laughs> kasa Allah wai in kai sadaka wallahi in